सऊल की टॉप पांच ऐसी जगह जो भारतीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं इंसादोंग रोड दक्षिण कोरिया की राजधानी सऊल के बीचों बीच बसी एक ऐसी जगह है जहां कोरियाई लोगों के अलावा विदेशी लोगों का भी लगातार आना जाना लगा रहता है पर्यटन के रूप में देखें तो ये जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यहाँ पर कोरियाई पारंपरिक उत्पादों यहाँ पर उनकी खाने की चीज़ें कपड़े इत्यादि सब एक जगह पर एक साथ देख सकते हैं और इस जगह की खास बात यह है कि यहीं बगल में ख्योंगबोकुक महल और छांगदोकुंग महल भी है जो इस जगह की महत्वता को और आकर्षित बनाते हैं अगर आप इंसादोंग में हैं तो आप अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट या प्रेजेंट के तौर पर हस्तशिल्प से बनी कोरियाई चीज़ों को खरीद कर उन्हें दे सकते हैं इसलिए यहाँ पर विदेशी लोगों का आना जाना बना रहता है और ये भारतीय लोगों के लिए बहुत दिलचस्प जगह है क्योंकि आप यहाँ पर आकर कोरियाई ट्रेडिशन कल्चर से रूबरू हो सकते हैं इसलिए इन सदोंग बहुत ही दिलचस्प और लाजवाब लोकप्रिय जगहों में से एक है आप आइए और इस जगह का आनंद उठाइए Insadong road Yo, yo, yo, yo.